Hello，欢迎回到塞峰小秘诀。今天要来开箱一款造型非常特殊的吹嘴，它的绰号是犀牛角。这样的造型真的是前所未闻，大家一定很好奇，它吹奏起来到底会产生什么样子的效果呢？就让我们来瞧瞧吧。 首先，这款吹嘴的包装非常简约，省去很多不必要的部分。因为吹嘴打开来使用后，应该不会有人每次用完就把它收到盒子里面，所以这样的设计我觉得蛮合理的。接下来我们来打开它吧。让我们来看一下它的造型，非常明显的犀牛角。 内腔的部分是这个样子。接下来，我们来听看看他在演奏上的表现力吧。 Mm-hmm. 示范影片当中，我所使用的是 v e n d o r i n 红河二号半及 Yamaha 吹嘴附赠的树圈，搭配 Yamaha 中音萨风 82z。演奏时，非常意外发现，在音色上十分接近萨风演奏家 Warren Hill。整体表现力及操控性都是非常好的。撕裂音及超高音演奏时的稳定性及回馈都非常适中。相较我所使用的 b e a c h e r 嘴。 多了一份胶嘴的温润及厚实，非常令人期待。十一月二十二号发售之后，各位萨克风玩家的体验还有回应，非常感谢 r e a s o n Musical Instrument 瑞城乐器这么积极投入吹嘴的研发及推广，也非常期待他们继续开发出更多的产品来提供给萨风演奏家更多的选择。如果你想了解更多关于萨风的影片， 千万不要忘记按下订阅及提醒小铃铛，才不会错过每一次最新的影片哦。塞风小秘诀，我们下次见。